क्या गारंटी है कि कोई और पड़ जाएगी west twelve D twelve D twelve D वाह बे वाह थैंक्स Excuse me, miss.